Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду. So Yeah. День за днем, такі роки пролітають, починає помічати всі навколо ролі грають, краски не змивають, маски не скидають. Думаю, що їх і так не викупають, але всі знають, що буде далі. Більшості плювати на регалії і медалі. Якщо не літаєш, на Кіпр чи на балі, ти для них ніхто плювати на деталі. І так рік за роком, те, що говорили, давно вже вийшло боком, став дорослим, ще до сорока, значить пора жінку, і дитину на руках, ніби готовий, але як би не так, дерево посажене, згорить до патика. В чому сенс життя? Хто скаже емоції на лицях? Не справжні, пластмасові, китайські, але час покаже, хто є, хто, як на нудиському пляжі. хто є хто, як на нудиському пляжі. Ми бачили холод свої оселі, ми бачили той і ні на стелі. Ми віримо в щастя, віримо в людей, і в головах наших стільки ідей. Щоб я з чортовою бабою сів дурня грати. Це мені причулося. Ну скажи ще раз. Ну, Скажи, коли тобі було краще, коли почав міняти своє життя пропаще виліз з пащі зеленого змія, вигнав з голови то зелене зілля. Озирнувся вже три десятки за спиною і почав дружити з власною головою. Де б ти не був, не забудь, хто ти є. Пам'ятай завжди коріння своє. Якщо міняти, то починай з себе говорити правду краще для тебе. Говорити правду краще для тебе. Ми бачили холод, свої оселі, ми бачили той і ні на стелі. Ми віримо в щастя, віримо в людей, і в головах наших стільки ідей. Бачили холод, своє оселі, ми бачили. Ми бачили холод, свої оселі, ми бачили той і ні на стелі. Ми віримо в щастя, віримо в людей, і в головах наших стільки ідей. Гарний тютюн був батько. Правда? Дякую. Ай, дурень ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. А тобі й народу написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з чесником, а дівчина з козаком.